Alors, je m'appelle Olivia Velk, je, travaille à Bruxelles Laïque, euh, dans la cellule sociopolitique, et je participe au groupe euh, de création d'un comité éthique en tant que partenaire de SMART. Donc dans le groupe de travail comité éthique, nous avons choisi de définir quelles seraient euh, les valeurs portées par ce comité, euh, son champ d'action, ses compétences, euh, mais aussi son mode de fonctionnement, c'est-à-dire la, gouvernance euh, qui serait au sein du comité. Ce qui a fait débat, c'est quel type d'acteurs devait composer ce comité. Est-ce que c'était des gens uniquement internes à la SMART, externes à la SMART Est-ce qu'on devait désigner des experts et puis aussi, il y a eu un débat autour de la question du tirage au sort. Donc on souhaitait des modes de désignation différents, euh, qui sont très à la mode dans le domaine de la démocratie délibérative. Et comme la SMART est quand même un lieu d'expérimentation sociale, on voulait aussi que la composition et le mode de désignation des membres du comité soient euh, innovants. Quel pouvoir on donnait au comité éthique euh, a fait débat est-ce que c'est un comité qui est uniquement consultatif ou est-ce qu'on lui donne un pouvoir décisionnel Ça, ça a été quand même un, gros débat aussi. En tout cas, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans euh, le dispositif de travail, c'est que c'est l'ouverture en fait. Donc l'ouverture à toute personne euh, qui est en lien avec SMART à participer à la réflexion collective. Et en termes de dispositif de travail, euh, cette ouverture aux propositions. Donc euh, on ne s'est pas senti euh, enfermé dans un, mode de fonctionnement. Et euh, les personnes qui animent le groupe de travail étaient très ouvertes aux suggestions, tant en termes de dynamique de travail, mais aussi vraiment de plan de travail sur comment on allait organiser les séances comment on allait même gérer le budget, le petit budget qui était alloué. Donc cette ouverture d'esprit euh, nous a permis, je pense vraiment, d'arriver avec les meilleures dispositions et de favoriser la créativité euh, en termes de propositions, mais aussi l'ouverture euh, en termes de débat.